que ens serveix aquest congrés és per visualitzar això, no? el reciclatge és part de la nostra economia lineal, segueix sent part del problema i no és la solució com se'ns està venent, no? sinó que abans del reciclatge s'ha de fer tot el possible perquè aquell producte segueixi sent producte. el que es trobarà a la Install Party és gent que li donarà suport i li ajudarà a tirar endavant en aquest pas que eh, és important de passar d'un sistema propietari a un sistema de programari lliure. First, it's important because we have the Mobile World Congress also happening, and it's kind of an, an anti an anti thing. You know, you, you, you need some voice of uh, of, of, of humanity that is kind of uh, talking against this, this huge Congress. Doncs el taller que fem avui és de co-creació, és per, primer presentar una mica el model de Commons Cloud, del model de sostenibilitat, de com ho fem, com ho coproduïm, amb la governança comunal i de forma replicable i tot això, i els serveis que ja tenim en marxa, i per l'altra banda doncs, demanem a les participants de quines eh, necessitats tenen més enllà d'això, que podem eh, buscar de solucions col·lectives en aquestes necessitats. people from different parts of the world together is important because we share knowledge and we share information, but we also share uh, strategies for fighting against things that oppress us or things that bring us into misery. And I think it is important to, to show the other side of the coin. Uh, the environmental and the social impacts from the mining through the manufacturing and, and then to the problems of the, of, of the electronic waste.